Above geeriska ka shidantaa geeriska kusoo dhawaada xalay waxaa halkan dhegaystayaal waxaa idinka salaamaya dhammaantiin waa idin salaamaya xalkan meel inoo dhow oo laga raro shidaalka ku gubtay dhiboodkii oo dhan baabuurtii oo lagala soo kala cararay marka hadda geerishka ayaan joognaa waa qosla youtube oo gudbin doona warbixintii ugu dambeysay ee dhiboodkii gubtay iyo baabuurtii si loogala soo cararay dhiboodkii iyo xalay isku dhacii gani Hapana, hauna sabuni. Sema basi, biashara gani ndugu yangu? Unafikiria mimi ndo maana biashara mimi? Ndugu yangu unatuharibia wewe. Wewe vipi mambo? Kazi ushamaliza? Eh, Kwa hiyo nauli. Kwa hiyo kuja kuleta bauni hiyo simu eh, eh malau. Kwa hiyo kwa hiyo nini sasa, bro? arudisha bwana, tabatikana naule bana, tanao simu Kibobo vipi? Safi uria. Eh, eh mambo. Ah. Eh, Ngoni hivi basi. Hivi mambo. Mambo ya vipi wewe? Ah, Mbona hujiamini? Jiamini. Haya, vipi mambo ya jana? Mambo safi kama kawaida. Jana ilivyolipuka nini depo? Ah, ile depo ile iko na shida kidogo. Aha. Magari yote naona iko garage. Eh, gari yote iko garage. Ile mipangilio ya kupakia. Mhm. Mm kufanyika kama